Mbele yenu ni mmoja CHAWA Mama Tanzania nzima ukiwakilishwa na viongozi wa Dar es Salaam pamoja na taifa. Karibuni sana katika press yetu. Nimkaribishe mwenyekiti Maimartha Jesse taifa aweze kuongea kidogo. Jamani, mambo vipi? Mambo vipi wanahabari? Jamani, karibuni sana. Aa, ah, karibuni kwenye mkutano wetu Uh, sisi ni taasisi ya Chawa Mama, uh, taasisi ambayo tunaweza tukasema ni mabalozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuendelea mbele zaidi uh, nitaomba nafasi huko mbele kwa viongozi wenzangu nipatiwe, lakini kwa haraka haraka tuende na utaratibu wetu. Nimkaribishe Baton uh, ah, Mwijaku almaarufu. Karibu sana kwa ajili ya uanzilishi wa jambo letu. Naam, karibuni nyote. Asante sana bosi wetu, naweza nikasema bosi wetu, lakini kwa wale ambao hamjanijua kwa sasa ni mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam kama chawa wa mama. Kwanza niwapongeze waandishi wa habari kwa uvumilivu wenu. Naweza nikasema nawapongeze kwa uvumilivu wenu wa vitu viwili. Kwanza kuwa na subira, kwa sababu leo ni siku wetu wengi hawafanyi kazi e, kwa hiyo subira yenu kidogo si inatupa faraja kweli. Kila mtu ana nia njema na hili taifa. Chawa mama ni wakina nani? Kumekuwa na malumbano mengi sana mitandaoni, kwenye mainstream, kwenye online mm -hmm. watu wanaoshana maneno chawa mama ni wakina nani, wanajihusisha na nini? kuna watu wanawataki, kuna watu wanawasifia na kuwasapoti. Kwa nia na madhumuni ya mkutano wetu huu ni kwanza clarify au kuwekana wazi CHAWA mama ni watu gani, CHAWA mama wanafanya nini, wapo kwa sababu gani? Hilo lazima tuwekane sawa, mheshimiwa eh? yes. Kwa sababu tumeona hata vibaadhi ya viongozi wakubwa wa vyama vingine wamekuwa katika kauli mbiu zao, wanasimama kwenye majukwaa, wanasema, wanamwambia Mheshimiwa Rais mm. apinge uwepo wa chawa, Inawezekana wao neno chawa wamelichukua kutokana na kamusi ya Kiswahili, definition yake inapotoka kwenye kamusi ya Kiswahili, lakini the same meaning ambayo ipo kwenye kamusi ya Kiswahili ukiinterpret kwenye maisha ya kawaida ni quite different yes. na vile wanavyozania wao. Sisi kwanza ni muunganiko wa vijana wazalendo wa Kitanzania unaotuona ambao tunaamini Watanzania wote ni wamoja, haijalishi dini, kabila wala rangi. Tunaamini wote ni wamoja, ndio muunganiko wetu. Chawa mama, tuna katiba, tuna sheria, kanuni tumejiwekea kama muunganiko wa Chawa mama, na hiki huu muunganiko au umoja huu una vision na mission. Sisi hatukujiokota tu barabarani tuseme sisi ni chawa mama, kama wao watu wanavyo interpret dhana kubwa ya chawa mama. Sisi tofauti. Hawa wote unaona hapa wako nchi nzima, nchi nzima katika taifa hili utakutana na chawa wa mama ambao unaweza ukasema mpambe. Mpambe unaweza ukasema ni mtu anayetoa wasifu Mtoaji wa sifu ni mtu anayezungumzia anayezungumzia impact, yani ile kitu cha baadaye kilichotokea, ndio maana halisi ya CHAWA mama. Kwa hivyo sisi tuna vision, vision yetu inamgusa mtanzania mmoja mmoja aliokuwepo, yuko mkoani, yuko hapa, inamgusa na tuna mission ambao kwa mtu mmoja mmoja inamgusa. Nianze na vision. Kila siku tumekaa tukinadi sisi CHAWA mama vision yetu, vision yetu ni kila Mtanzania mzalendo aweze kuenjoy keki ya taifa. Keki ya taifa ni ipi? Keki ya taifa ni ipi? Keki ya taifa ni ipi? Keki ya taifa na hichi unachokiona sasa hivi tumekaa katika ukumbi huu tukiwa peaceful usikii mlungurumo, usikii kitu kinaruka huko, usikii nini nimepigwa huko, hausikii ndege za vita. Hii ndio keki ya taifa kwa kubwa, amani na umoja tuliokuwa nao. Kwa hiyo vision yetu, kila Mtanzania kwanza aweze kuenjoy keki ya taifa ya taifa hili. Hiyo ndio mission. Sasa tunakuja kwenye hiyo, ndio vision yetu. Yes, mission yetu, mission yetu, kila sehemu ina kiongozi. Tunaposema mission ya Chawa Mama ni kumtaka mama atuvushe 2025 whether, whether you like or not. Or not. Sisi tuna uono, vision yetu tunataka lazima mama atuvushe 2025 tukiwa na umoja huu huu ambao sasa hivi timu yake kila mtu anaenjoy. Kwa hivyo umeona utofauti wetu sisi na vile watu wanavyotuwatake sisi hapo unaotuona hapa, keki ya taifa tunataka hata yule ambaye yuko ACT aenjoy mm. hata yule aliyokuwepo Chadema aenjoy hata yule alipokuwa kokote ndani ya CCM na nje ya CCM aweze kuenjoy keki ya taifa, kwa sababu amiri jeshi mkuu rais wetu Samia Suluhu Hassan daktari yes. anatuongoza wote bila kuweka makundi yoyote. Kwa ndio maana tunataka keki ya taifa kila mtu aenjoy na sisi sasa, kwa sababu keki ya taifa wote tunaenjoy, sisi kama CHAWA tukasema hapana, misheni yetu ni moja. Sisi tunataka kama tayari rais namba moja anatekeleza wajibu wake, sisi tunataka mama, utuvushe 2025 tutafanya nini? Watu wanasema we, nyinyi mmekaa tu mnanadi, mnaropoka, mnafanya nini? No, sisi hatunadi, haturopoki. Sisi tuna ajenda hai ambazo zinatufanya kutuvusha hapa tulipo kwenda hatua inayokuja kwamba tutakuwa na umoja ambao tayari Mheshimiwa Rais ameutengeneza kwa Tanzania wote. Ndio maana CHAWA mama, tumekuja na ajenda hizi, ajenda zetu mimi, wewe, uwe Mpogolo, uwe Mfipa, uwe kabila lolote, utatamani kuwa sehemu ya historia hii yes. Utatamani kuwa sehemu ya historia hii. Nani hapa asiyependa asiyependa keki ya taifa itafune? Hakuna. Kila mtu anatamani mm. Nani asiyependa baada ya keki ya taifa kuandaliwa kuwa pale? Nani asiopenda kuvushwa kuendelea kuitafuna hiyo? Hakuna. Hakuna. Mm. Kwa hivyo nichukue wito huu, ndugu zangu, kaka zangu, nilimwona nilimwona Lema akiwa Arusha anazungumza, ni kaka yangu, swaiba yangu, tunaheshimiana naye vizuri, lakini alituataki, anamwambia rais achane na Chawa mm. Anambia hapana, wewe ubo interpret umekaa nje miaka kadhaa. Yes. Uliondoka. Mimi nilitegemea akikaa nje <gasps> Ulaya atakuja na reason behind kuhusu chao wa mama. Yes. Yaani angesema hawa chawa ni watu gani? Kuliko mm. kusimama kwenye jukwaa kusema chawa mama, rais kaa mbali na chawa. No. Rais anafanya vitu vingi mm. vizuri. Nani ataweza kukuambia wewe kama mtoto wa shule anatakiwa aende bure shuleni? Mm yeye tena asimame kwenye mic aseme wewe uko nyumbani mpeleke mtoto wako shule bure. Ni kazi yetu sisi, yeye kasha play part yake. Yes. Hiyo ndo kazi mojawapo ya mama, lakini zuri zaidi hivi, nani anajua kama kutoka Kigoma mjini kwenda Kazula mimba ni rami? Kuna watu hawajui. Sasa rais baada ya kuitengeneza asimame aseme nimeshatengeneza rami mwenye magari yenu Dar es Salaam mnaweza kwenda Kazula mimba. Kweli hiyo kazi ya rais? Hapana. Ndio sisi tunaingia sasa tunaposema miundombinu imethibitishwa, imekaa, imeimarika, sisi ndo tunasimama tunasema miundombinu imeimarika. Sisi tunakaa tunasimama shule sasa hivi, jamani, watoto wapelekeni shule, ni bure, hakuna ada, madawati yamepelekwa. Sisi ndo tunasema, sisi hatuko hapa kuwataki sijui upinzani, sisi hatuko hapa kuwanyoshea vidole upinzani. Tunajua wao wanaunga mkono jitihada za rais wanajua wanachokifanya rais, na ndio maana wao wako tayari kumwalika rais kwenye makongamano yao, kwa sababu wanajua rais ametufanya kuwa wamo wamoja. Sitegemei kumwona chawa mama akimtukana God bless Lema, sitegemei, ila nitategemea kumwona chawa mama akimwelimisha kiongozi wa upinzani yes. juu ya dhana nzima ya chawa mama. Hilo nalitegemea kiasi kikubwa sana, lakini lingine ndio hawa vijana wote unaoona hapa ni nguvu kazi ya taifa. Ndio. Naposema nguvu kazi ya taifa ni vijana ambao wanategemewa kesho. Mhm. Huwezi mm -hmm. kumtegemea mtu asiyejua future yake. Future yake ipo kwenye mikono ya serikali ya awamu ya sita. Tunapoisema serikali ya awamu ya sita ni serikali ya CCM inaongozwa na nani? Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye mimi na wewe tuna imani naye kwake. Haijalishi niwe mpagani, haijalishi niwe mnadini, haijalishi niwe Mwarabu, haijalishi niwe mweupe, wote dira yetu inaenda kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu ndio amiri jeshi mkuu anayetuongoza. Sitafurahishwa na hakuna chawa yoyote wa mama anaweza akakutana na wewe unadhihaki jitihada zinazofanya na serikali ya awamu ya sita, alafu asikushauri, asikwambie unachofikiria sicho, asikwambie ulichokifanya ndicho sicho lazima akwambie. Sifa yetu moja kubwa, tutakushauri, tutakuonyesha direction. Hatutachukua maamuzi ya kutukana, hatutainua mkono wetu. Hivyo vifanye wewe, sio sisi. Hatuwezi kusimama kwenye majukwaa tukaanza kusema tumtukane fulani, hata siku moja. Tutasimama kwenye majukwaa kukuambia wewe mazuri yanayofanywa na serikali ya awamu ya sita hata kama mapungufu yapo. Kuna binadamu asiyekuwa na mapungufu? Hakuna. Hata kama yapo, tuonyeshe umoja wetu wa kuyatatua. -hmm. wanasema hata miji iliyoendelea ilikuwa na changamoto. Yuko rafiki yangu mmoja akaniuliza, Mwijaku, umefika kwenye nchi za wenzetu, hivi hizi shida hazipo? Mimi nimefika Istanbul, upande Asia, upande Europe, wana changamoto kama za kwetu, can you imagine? Ila sasa watu waliokuwa kule wanaenda kupiga picha sehemu nzuri. Kuna mtu ajitukana anaona bora ningezaliwa sehemu fulani, lakini trust me, hadi mataifa mengine wana changamoto kama za kwetu, tena zaidi yetu. Tatizo tu wenzetu wana uzalendo, yaani uzalendo walikuwa nao ndio sisi chawa. Mama, tunataka tujenge Tanzania. Huwezi kumkuta mtu huwezi kumkuta mtu anakuta bomba la Dawasco limepasuka pale, baada ya kurikodi kuwatumia Dawasco kuambia jamani, kuwapa taarifa, jamani, hili bomba limepasuka hapa, maji yanatoka, jamani Dawasco lifanyeni kazi, unawatumia DM kule, ndo wanachofanya yeah. Lakini njoo Bongo mtu atarekodi pale, ataweka hii ndio serikali ya awamu ya sita eh, as if kama binadamu yale mabomba ameyatengeneza yeye, haana haana mwisho wa, ku, wa kusustain. Huo ndio tofauti kikubwa. Sisi tuko hapa kujenga uzalendo. Mabibi na mabwana, sisi wote tuna upendo wa rais wetu Samia Suluhu Hassan na tunaamini kupitia uongozi wake tutafika katika nchi ya hali. Kila mtu matunda ameanza kuyaona sasa hivi, kila mtu matunda ameanza kuyaona. Mama amekuwa msikivu kwa hiyo kama mama msikivu tusimvunje moyo. Naam. Mm. Mheshimiwa, tusimvunje moyo. Mm. Mtoto wako nyumbani anapofanya vizuri akiwa tano bora tu. Mm. Tuseme ukweli. Mm. Atakuja nyumbani utampongeza, utamnunulia ice cream, utamnunulia chocolate. Why usimwambie sikupongezi, umefanya ujinga, nataka namba moja. Kwa nini unamwencourage akiwa pale from the scratch? Unaamini kuwa atafika kule. Likewise, anachokifanya rahisi, tumtie nguvu, tumtie moyo.